No, jamás, jamás pensé. Llegué a pensar que, mi hijo se terminaría muerto por suicidio. Es un tema que nunca lo piensas, es un tema que siempre te queda una esperanza de que pueda eh, salir adelante, de que se pueda eh, enganchar a la vida otra vez. Nunca, no, no puedes pensar que tu hijo vaya a morir por suicidio. De lo que más me sorprendió es que hay más gente que ha pasado por lo mismo, que está pasando por lo mismo, y luego la soledad del vacío que hay, el que no puedes hablarlo, no puedes exteriorizarlo. Eh, es un tema que no puedes comentarlo con, la gente, no sabes cómo hablarlo y la gente no sabe cómo entrar o cómo hablar. Es un tema tabú, eso es lo que más me sorprendió. Y también me sorprendió que realmente hay mucha gente que está pasando por lo mismo y lo está pasando muy mal, porque no pueden hablarlo, no pueden explicarlo no pueden exteriorizarlo. ¿no? Es, la soledad del suicidio es peor, es muy malo. Yo lo que haría sería dar y explicar en las escuelas, en los colegios, en los CAPs, que se exteriorice, que se hable, que, la gente política lo comente, que salga a la luz, que sea un tema muy natural, que sea la cosa más natural como cualquier otra enfermedad. ¿no? Es decir, que, se hable en los colegios, que se hable en las escuelas, en los en los centros de día también por el tema de los abuelos, es decir, que es un tema que se tiene que, exteriorizar. Es un duelo muy duro, se tarda muchos años en hacerlo, se tarda muchos años en pasarlo, pero sí que les puedo dar o transmitir una esperanza de que pueden salir adelante. No eres el mismo, no vives igual, eres otra persona, eh, no tienes las mismas ilusiones, de hecho no tienes ilusiones, pero sí que puedes empezar a vivir. Es que la gente que está mal gente que ha pasado por esto, que ya no tienen más remedio, que están medio, no tienen vida, pero que piensen que sí que se puede salir de... Entonces yo creo que es muy importante eh, ir a una asociación, puede ser de SAS, puede ser cualquiera, depende de la ciudad donde esté, pero que, él se que, haya profesionales que le sepan guiar y le sepan dar herramientas suficientes para que él pueda eh, salir.